İnsansevərlik. Bu hadisə bir neçə il əvvəl Amerikanın Vaşinqton ştatındakı Seattle şəhərində keçirilən idman yarışında baş vermişdi. 9 əlil idmançı qaçış zolağında hazır vəziyyətdə durmuşdu. Nəhayət start atəşi açıldı. İdmançılar məsafənin üçdə birini qət etdilər. Qəflətən idmançılardan biri yerə yıxıldı. Ağrıdan ilan kimi qıvrılmağa başladı. Digər 8 idmançı Onun yerə yıxıldığını görüb qaçışı dayandırdılar. Onlardan biri Down sindromundan əziyyət çəkən idmançı qız ona yaxınlaşıb başını doğma ana kimi qucaqlayaraq soruşdu. İndi yaxşısan? Özünü necə hiss eləyirsən? Başqa idmançılar da yaxınlaşdılar. Hamılıqla çiyin-çiyinə verərək birlikdə finiş xəttinə doğru irəlilədilər. Bu səhnənin canlı şahidi olan minlərlə tamaşaçı ayağa qalxaraq Göz yaşları içində əlil idmançıları bir xeyli alqışladılar. Yarış sona çatdı. Onlar şahidi olduqları bu hadisəni başqalarına da danışdılar. Bilirsənmi nə üçün? Çünki hər birimizin daxilində digər hissləri üstələyən başqa bir hissə var. Bu, insansevərlik hissidir.